Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, pagándola después. Ay, qué vida tan oscura. sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien y todo el mal que le dio luz a mi vida pagándola después hay que vida tan oscura sin tu amor no viviré ya no estás más a mi lado corazón en el alma solo tengo soledad si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más ya no estás más a mi lado corazón en el alma solo tengo soledad y si ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para sana sofrer